行きましょう太平洋高気圧の力を信じましょう正解はこちらじりじりやったやった <laughs> 天気図を信じてよかったです皆さんありがとうございましたでは改めてキーワードを見ていきましょう